Cristiano Ronaldo breaks his duck. 320 minutes into his Serie A career. He finally gets the goal. He wanted. They lead by a goal. Эмреджан. Передача на Криштиану Роналду. Удар 2-0. Криштиану Роналду оформляет дубль. В сегодняшнем матче уже несравнимо с первым голом. Тут была и скорость Роналдо, его подключение. Ну и в конце концов очень грамотное завершение атаки, потому что, да, естественно, аплодисменты вип-ложи, Джон Элтон и Андре Аньели довольны.